Tanti auguri a te. Tanti auguri. In ritmo, in ritmo a te. Tanti auguri a Gian. Tanti auguri a eh. te. Comunque è un appoggio anche per i bicchieri, eh? Quindi ah, bisogna mettere ah, altre due bottiglie e, ah, e dei calici. Eh, sì. No, eh, eh, questo video ah, sarà dopo. Bellissimo. Condividete.